天鹅到家这名字乍一听很温馨，但当你知道它的前身是五八到家，低血压是不是好了大半？大家好，我是差评君。看完二十多位受害者家长的血泪史，差评君决定盘它。更名之前，天鹅到家叫五八到家，从保姆、月嫂到家电维修，啥家政业务都能安排。不过今天只讲月嫂这个业务。我们聘用一个月嫂，一看健康证，二看职业证书，三挑工作经历。 天河到家作为中介平台，是应该严格把关月嫂的信息的，但其把关不严的新闻频出。2020年58到家的家政服务员查出梅毒抗体阳性，并患有乙肝。先忍住，别着急喷。抗体阳性也可能是曾经患过，现在已经好了，并且乙肝是不影响办健康证的。但接下来要说的，那真的是对低血压非常的友好。2020年海峡导报的一篇报道，保姆逛街嗜血把孩子带丢，披露了月嫂履历造假全过程。 据当事人保姆交代，她也是被五八到家坑了。她没有做过保姆，五八到家让她写两年工作经验，这样好找雇主。她没有月嫂证，交钱参与了线上培训，考试还是老师代考的，证就莫名其妙下来了。瞅瞅，这拿钱办事的德行与某平台简直如出一辙。对了，他们内部员工培训的时候还教人怎么把 A 月嫂的经历套到 B 阿姨身上，大家品一品，这仅是把关不严的问题吗？你所看到的月嫂履历都可能是假的。 在这样的大背景下，导致了一连串悲剧的发生。蔡明君采访了几位受害者家属，印象最深刻的是一名叫做乐乐爸爸的家长。他家床边有缝隙，平时用一个长枕头塞住，防止乐乐掉下去。但某天发现枕头不见了，乐乐掉下去窒息而亡。由于没有监控，谁也不知道枕头是谁拿走的。当让人愤怒的是，事发第二天，天鹅到家更改涉事月嫂的合同日期，并将其安排给下一个家庭，真就月嫂出事与平台无关。 你们只是无情的月嫂搬运工呗？还有一位家长哭诉，他们请了平台上的全国十佳月嫂，因出生婴儿患黄疸，医生开药并嘱咐按时服药，结果月嫂瞒着家长减少药量，理由竟然是照顾另外一个小孩没吃药照样也好了，最终导致该婴儿重度高胆红素血症，造成脑损伤，将伴随终身。又不花月嫂钱，为啥不按医嘱喂药呢？因为月嫂一天到晚经营着自己的朋友圈微商业务，合着一个月上万的月嫂工作只是你的副业呗。 算了，不说了。在受害者联合会群里，像这样的例子罄竹难书。成年人的世界里没有容易二字，而这些家长的维权之路更是艰难。他们从未放弃过维权，在网络的角落里控诉，历经数年，依然难以掀起波澜，依然坚持不懈战斗，让微弱的声音能被大众听到。或许，这就是差评君存在的意义。今天就讲到这儿，如果你喜欢的话，还请为我点赞。最后，拜托拜托关注一下，我们下期再见。